تمن دۄہن اوس کٲم اَصٕل یِوان ٲسۍ خٔریٖدار اَصٕل پٲٹھۍ گژھان تہِ ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پھیران ژھوران تہِ ٲسۍ اَصٕل پٲٹھۍ باقٕے کیٛاہ چھُ سون مُطالبہٕ چھُ یُتُے یوت اَسہِ گوٚژھ تِتھَے پٲٹھۍ آسٕنۍ آسٲیِش یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ ٲس أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ لَڑٲے کَران خٲطرٕ تیار أسۍ چھِ شانتی منٛگان باقٕے چھُنہٕ اَسہِ اَسہِ اَسہِ کُنہِ قٕسمُک نہ نہ چھِ چھِ کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ سۭتۍ لَڑٲیی پٲکِستان چھُ چھُ پنٛنہِ جایہِ ہِندُستان چھُ پنٛنہِ جایہِ چھُ چیٖن چھُ پنٛنہِ جایہِ چھُ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن أسۍ چھِ ازور شخص أسۍ چھِ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ کَران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تہِ کَران پہ چھُنہٕ اَسہِ کورن کورٮ۪ن یا ماجہِ یا بیٚنہِ نٮ۪بر نیرُن کھوژان ہُنٛد یۄس اَتھ تھٲوٕکھ چھٔکرٲوِتھ یِمو چھُنہٕ ہِندُستانَس واتان کِہیٖنۍ ہِندُستان پَنُن وے ملٹری یس ملٹری تھوک چھراوت یہِ وات کھی وی وطن یہِ قبضہٕ کَرنہِ ہَتا پَنُن کٔشیٖر گۄڈٕ سیر ہِندُستان گۄڈٕ وٕچھ پنٛنِس کَنٹرٛی کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَہن حظ مطلب تیل تھیل پاس کرش شانتی مندہ پن پوری گھر بسن خاطر مے شکار لون اونمت اوترے گرم شکا تب کیا دم اہن دمس کیا عیال پالا کن تم لو و دما مجبورس کھسان تک س أکیٛاہ آیے خٔریٖدار پھیرٕہَن تھورٕہَن نیران کوٚت مہربٲنی مِلٹرٛی ہٕنٛز ہِندُستانٕچ when I am not secure, I don't have facility, I don't have that much of uh, commodities which I have to provide as far as my Mino is concerned. How I can um, uh, tell him to, you come and please enjoy Kashmir. He can't right now, he can't go to Pahalgam. Can he go to Pahalgam? He will not prefer He, no, can he go? No, Tell me, who will allow him? No. So he, it's, it's, it's uh, gone. The tourism is totally gone for this year. We don't talk about this, the basic issue of Kashmir, which is pending since last 70 years, should be resolved any cable then we can say about this tourism in nature. It's not, it's happening every year now. Every, every shikara wala, houseboat man, hotel, hotel, uh, hotel owner, they go for promotioning everything and when they uh, returns back, they see mess here again. Sob, noi, the. یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک ہی بار ختم ہونا چاہیے انڈیا اور پاکستان آپس میں بات کر کے اور کشمیر کو لے کے یہ مسئلے کو حل کرے اور کشمیر کو جینے دے اور یہاں پہ ٹورسٹ خود آئے وداؤٹ اینی خوف آپ آپ دیکھیں جو حالات یہاں پہ خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہاں یہ تو ہے یہ کشمیر میں پہلے ٹورزم پہ یہ اثر پڑتا ہے ہم ہمارا بھی نقصان ہوا بہت نقصان مگر ہم ابھی اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک جوان مر گیا یا کسی کی آنکھ گئی ہے ہم اس ہم اپنی اپنی طرف سے پھر سے کوشش کریں گے کہ ٹورسٹ آئے اور ٹورسٹ ہم لائیں گے انشاءاللہ اگر یہاں پہ حالات ٹھیک ہوں یہاں یہاں پہ پہ اچھی طرح سے سے ہم ہم چاہتے چاہتے ہیں ہیں کہ کہ ایک ایک بار بار نکلے کشمیر کا یہ یہ یہ ختم ہو جائے نہیں اگلے سال پھر پھر اس آ, حالات خراب ہو اور ہمارا پھر سے نقصان ہو اگر ہمارا بچہ بچہ بھی مرے گا مگر کشمیر کو نہیں چھوڑے گا کیوں چھوڑے گا یہ ہمارا وطن ہے اچھا کنسی ضد اچھے کنسی یہ سر تنازع منگان شانتی اچھے منگان انصاف